So what do you have control over? Entonces, ¿sobre qué tienes control? Your state of mind. Tu estado mental. Your attitude. Tu actitud. Uh, the thoughts that you think. Los pensamientos que piensas. The feelings that you have. Los sentimientos que tienes. And the perception of the world. Y la percepción del mundo. which is your perspective. Lo cual es tu perspectiva. You have control over all these things. Tienes control sobre todas estas cosas. Because they all originate with your mind. Porque todas se originan en tu mente. And you are in control of your state of mind. Y tú tienes control de tu estado mental. Nobody can make you happy or sad. Nadie te puede hacer feliz o triste. Nobody can make you sick or well. Nadie te puede enfermar o, o hacerte sano. Because bodies don't cause anything. Porque los cuerpos no causan nada. Bodies are just effects. Los cuerpos son efectos. They're like watching the clouds in the sky. Son como ver las nubes en el cielo. Those clouds can't do anything to you. Esas nubes no te pueden hacer nada a ti. Uh, you can simply forgive whatever you think they were. Simplemente puedes perdonar lo que pensaste que eran. Now, what don't you have control of? Ahora, ¿sobre qué no tienes control? You have no control over the world. No tienes control sobre el mundo. No, you will never be able to make this world better or worse. No, nunca vas a poder hacer este mundo mejor o peor. Because it's a world of images. Porque es un mundo de imágenes. And Jesus knows it doesn't mean anything at all. Y Jesús sabe que no significa nada. It's not beautiful or ugly. No es hermoso o feo. It's not getting better or worse. No está mejorando o empeorando. It's not something to be attracted to or to avoid. No es algo a cual sentirte atraído o evitar. It's just a world of images. Es simplemente un mundo de imágenes. You might think of it as just a, a neutral situation. Puedes pensarlo como una situación neutral. And if you see it without knowing what it means. Y si lo ves sin saber qué significa. The word of God, happiness, la palabra de Dios can be written on your heart. puede estar encontrada en tu corazón. Because you were created to be happy. Porque fuiste creado para ser feliz. And that's what the word of God is. Y eso es la palabra de Dios. I am as God created me. Yo soy tal como Dios me creó. That is the simplest idea you can hold in your mind. Es la idea más simple que puedes sostener en la mente. Because it's a true idea. Porque es una idea verdadera.